Im November letzten Jahres rief mich mein Bruder an, ob ich nicht als kleines Dankeschön für das tolle Management im letzten Jahr spontan Lust hätte auf eine Woche Dubai. Und ich? Ich habe einfach Ja gesagt. Um ehrlich zu sein, stand Dubai nie auf meiner Bucketlist. Aber diese Stadt weiß von der ersten Sekunde an zu beeindrucken. Es gibt wirklich nichts, was nicht pompös erscheint. Im Hotel angekommen, bekamen wir Zimmer mit einer Aussicht, welche nicht hätte traumhafter sein können. Trotzdem haben wir erst einmal ein Nickerchen gemacht und den ganzen Tag verpennt. Am nächsten Morgen machten wir uns spontan auf den Weg in die Dubai Mall, um in den 125. Stock des Burj Khalifas zu fahren. Was einem von dort oben erst richtig bewusst wird, ist, wie jung diese Stadt eigentlich ist und wie rasant sie wächst. Jedenfalls, die Mall ist definitiv ein Bummel wert. Ich meine, wann siehst du schon eine Schlittschuhbahn und ein Aquarium in einem Einkaufszentrum? Die Scheich Said Moschee ist mit Abstand einer der impulsantesten Orte, die ich in meinem Leben besucht habe. Eine derartig filigran ausgearbeitete Architektur habe ich persönlich noch nie gesehen überall goldene Akzente und man läuft auf dem hochwertigsten Marmor, den man sich nur vorstellen kann. <laughs> Wirklich. Jede Ecke lässt die Kinnlade fallen. Ich muss ehrlich sein, von Wasserspielen hatte ich irgendwie mehr erwartet. Es war entweder zu groß oder ich war von der Impulsanz der Wasserspiele in Las Vegas schon verwöhnt. Allerdings gleicht das die Lichtshow am Burj Khalifa aus. Am dritten Abend gingen wir in die Treehouse Bar, welche sich im Tash Hotel befindet. Wir bekamen sofort den besten Tisch. Jedenfalls ließen wir den Abend bei einer wundervollen Aussicht auf die Skyline bei Nacht, einer Shisha und einem köstlichen Cocktail ausklingen. Ich bin ja wirklich kein Fan von Touri-Aktionen, aber eine Sache, die musste ich erleben. Also ließ ich uns um halb fünf morgens am Hotel abholen. Wir fuhren etwa eine Stunde aus der Stadt raus, durch Sandstürme hindurch, über Hügel hinweg tranken Gawa, eine Art Kaffee mit Safran, wenn ich das richtig verstanden habe, welcher nebenbei erwähnt unfassbar lecker war. Julian bekam noch eine richtige Kofaya gebunden und all das für einen Sonnenaufgang in der Wüste. für uns über die Dünen zurück nach Hause ins Hotel. Davon habe ich aber leider nicht allzu viel Material, denn uns wurde Spei übel. Danke, Dubai. Oh, leicht. Oh, leicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott.